próximo viernes hay Gran Canaria accesible. Habrá muchas cosas. Por ejemplo, baile eh, y, también actividades <laughs> Y este, este viernes habrá... Mm, eh, em, ¿Qué habrá me acuerdo. Deporte, zumba y muchas cosas más. Ven a la playa de, de la cantera.